こんにちはゆカフェのゆかとしんちゃんですなんで乳首だけ見せるの何すんのうわまたあのね、はい、ずっと後回しにしちゃっていた Q&A をやっていこうと思います <laughs> こんな感じでそうでね私たちあの実はこたつを作って今こたつの中でぬくぬくしておりますそうですあの日本で頑張ってこたつ買ってきたのに、うん、普通に今津で売ってた <laughs> はいそれではやっていこうと思いますはい、うん、まず一つ目一つ目旦那さんが忙しい時とかゆかさんはどう接してあげてますか旦那さんが忙しい時私がねそうすんちゃんが忙しい時私どういうふうに接するかうん <laughs> まあ私も自分のことやるかあのすごい構ってもらえない時はすねる <laughs> だから私が忙しいって言った時はゆかはどっか行くんじゃないそうだねうんチェジュ市とかソウルとか ね、そうだね本当に一日中すんちゃんは工事とかそういう補修とかやらなきゃいけない時は自分の仕事を見つけてするっていう感じかなはい、はい、2つ目ゲストハウスでどんな仕事されてますか毎日ゲストハウスにいらっしゃいますかあ私ですか <laughs> え爆本の宣伝、うん、するする、うんうんうん、あと営業 <laughs> 営業して <laughs> してないしてないかな まあパコ本がうまくいくように私はいろんなを考えてインテリアとか、まあ、中のものとか考えて、まあ、お客さんもらったり、うん、うん、お客さんの予約もらったりネットで、うん、うん、お客さんと連絡したりねあとチェックインチェックアウトそうそうチェックインとチェックアウトもうもちろん私がもらいますから来たらぜひ私がいますイエーイはいそう えー、っとあとは私も来年中で結婚式を挙げますえー、すごいおめでとうございますち축하해요진짜어ち。えっとあと夫婦秘訣あ夫婦仲良しの秘訣を教えてください。とまず、うん、うんちらは、うん、なんで仲良くなんだろう。ゆかなんで仲良くかな。秘密がないね、あんまり。 <laughs> うん、わかんない。 <laughs> 秘密な。やめて。 すごいえー、っと夫婦仲良しの秘訣はああ1個あるそこは全部負けてくださいうんそれはあるかも勝つなんか今回は勝とうぜってなんか勝とうぜとかは思っちゃダメ、うんうん、もうもうずっと負けた方がいいんです負けて負けて本当にダメな時はほらうんって一回なんかちゃんとパッて女性の心を、うん ケッチケッチして、うん、でお互いに会議、うん、会議会議とかやった方がいいんです <laughs> あとなんかこう結構うちら共通の趣味とか聴きたい音楽とか、一緒なので、ね、結構こう共通な部分が似てるよねすごいだからかなって思うなんか好きなものが似てるからこう休みの日とかフリーな日にあやろうって思うことが結構似てて、うん、だからかなって思います はい次は結構あるの結構ある最近あ三つ目三つ目四つ目三つ目四つ目 <laughs> 最近お互いに新しく気づいたことなんか癖とかまあありますかいつも楽しく YouTube 見てますありがとうございますゆかの癖まあ最近気づいたなこれもなんか寝る時、 <laughs> 寝ててほんでなんかハエみたいになるんですねゆかちゃん、はい、寝る時、いきなりこうこう寝ててじゃあこう寝りました寝る時ね寝てるやん じゃあいきなり「うん」で、もぎょくっ욕했어이때이때야른これは本当に寝てるかわかんない。そうだから寝てる寝てる前やったら「えどうしたのゆか大丈夫?」ってなんか聞くけど、 ちょっと引くからこれは強敵だな全部見てたんでしょう見ててうやだちょっと寝ますなんで <laughs> それぐらい好きってことじゃんあなたよかったすんちゃんの癖新しく気づいた癖かごめんごめん <laughs> 新しく気づいたんじゃないんだけどすんちゃんの癖はストレス溜まった時とかなんかちょっと いっぱいいっぱいの時にここを噛むすごいポンってかここをすごい動くのドッドッドッドッそれがすんちゃんの癖です可愛い癖だねはい4つ目マットリップとツヤ感のあるリップどっちが好きですかあ私はマットのタイプが好きですこれは強敵だななんかねマットがやっぱりちょっとクラシック感じでやっぱり自然でまあちょっと冬とか すごいマットの方がいいと思いますあんまりキラキラしとね私はそうやって思うから今までずっとあとマットタイプは結構質もいいんですからねはいはい6個目最終とは韓国語ペラペラじゃなくても言って大丈夫ですかはいもちろんですもちろんですなんか結構バスとかにあの日本語英語のナレーションとか、表記とかあるので 大丈夫です大丈夫ですせーの7個目結婚や未来のことを全く考えてないからと別れたいのに好きで別れられませんえー、どうすればいいですかうわもう分かってるやんな男とこの男と結婚したらそうだねためてうんなまあまあそっか分かってるけどやめられないみたいないでも何歳なんだろうなんか まだ全然こう恋愛で今好きなら今を楽しむならいいっていう感じでね楽しんで経験してもいいしその好きな気持ちが冷めるまででもいいしでも本当に自分は結婚幸せな結婚したいなとかっていう目標があるんだったらちょっと切り替えても絶対いい人いるから、うん、だからその瞬間は本当に辛いと思うけど切り替えるのもありかなっては思いますただ どうなんだろうね好きだとまあね今辛いけど思うようにいかないもんね結婚は本当に会う人とそう趣味とか仕事とかなんか絶対いますからちょっとだけ我慢してくださいそうだね辛いけどうんどうかなでも話し合うのが一番いいと思うだから彼に本当にそういう気がないのかあるのかとか自分の未来をどうしたいとかっていうのを深く話し合ってみてもいいと思います話し合える相手だったら いいと思う話し合えない相手だったらちょっと切り替えてもいいかなと思います、時間が直してあげますよ頑張ってください 8個目私も韓国人の彼氏がいるのですが、親から反対などはされなかったですかこれ結構多かったあそうなんだいう質問そうだねあの最初付き合ってる時っていうか本当に付き合い始めの時は反対っていうかなんか私のパパとママは韓国の彼氏ができてその人と結婚するとかっていう想像はしてなかったと思うなんか絶対多分日本に帰ってくると思ってたし、うん、私が、まあ、まさかねみたいな感じだったとは思うけど <laughs> でもなんかすごい大反対みたいなのはなかったなあったない なかったよね、うん、私はもう一個もない結婚しますはい誰と日本人とはいどうぞ <laughs> 感じだったそうそうそうなんかそういうのはなかったなだからそういう意味ではすごい感謝してますお互いの両親に9個目はい結婚相手を決める決め手とかポイントとかありますか本当に誠実で優しくって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 それが私のポイントだと思います私は一緒じゃない本当に話が合う人が一番趣味も一個一緒の感じである人とか、あとはちゃんと自分の仕事をなんか考えて守ってる人、うん、やるじゃないかとなんか一緒にいたらこの子はいけるかいけないかをもう分かってるからねだから自分の心でもう判断してもう決めてるからそっか うんもうもまあ信じて自分も信じてうでも無理したらダメですねそうだねなんかちょっと不安なことがあったりとそうかそうそれが結婚してうわーってなるんですからそうそれはあります、10個目お互いの好きなところや尊敬してるところ聞きたいですやーべ私一個ある1個かいあ <laughs> の行動力が好きーん早い 確かに早いもう早いだからゆかが行動して、うん、私は後ろでちょっとバックアップする感じの、いいチームと思います確かに2人の思い出の場所は今考えるとこじゃせーの盛岡 <laughs> いや言うと思った何タン はいはいはお前思い出ましょうじゃん最近は盛り上がでしょ私も最近すんちゃん温泉にはまってるからその温泉の記憶すごい良かったんだよね岩手の盛岡最高ですはい11個目11個目子供が生まれたらお互いの似てほしいところ似てほしくないところはどこですか私の顔じゃなかったら嬉しいです 私の顔で髪の毛なかったらダメですえー、でも私は好きだよ似てほしいところはなんかうちら結構末っ子だからなんか結構愛嬌愛嬌っていうかなんかこううんって甘え甘えるんだよねだからそういうところは結構似てほしくてでも似てほしくないのはちょっと私の性格の悪さと <laughs> あとすんちゃんのネボネボネボネボネボスケネボスケは似てほしくないです はいそれではこの動画もちょっと長くなっちゃいそうなので2段に分けようと思いますそれでは続きは次の動画でお楽しみにしていてくださいそれでは次の動画で会いましょうバイバーイアンニョン